խոնարհության գինը։ Ուրեմն ողորմած եղեք, ինչպես ձեր հայրն էլ ողորմած է։ Ղուկաս 6:36 Այն տարիներին, երբ Գերմանիայում սով էր, մի հարուստ մարդ կերակրելու համար իր մոտ հրավիրեց աղքատ ընտանիքներից 20 երեխա։ Նա ասաց նրանց. «Այս զամբյուղում հաց կլինի ձեզնից յուրաքանչյուրի համար։ Այստեղ եկեք ամեն օր նույն ժամին, այնքան ժամանակ, մինչև կվերջանան սովի ժամանակները»։ Սակայն երեխաները սկսեցին կռվել զամբյուղի մոտ։ Յուրաքանչյուրն աշխատում էր հափշտակել մի ավելի մեծ բոքոն։ Վերջում նրանք նույնիսկ շնորհակալություն չհայտնեցին այդ բարի մարդուն եւ վերցնելով իրենց հացերը գնացին։ Բայց մի փոքրիկ աղջիկ մի կողմ էր կանգնել ու սպասեց այնքան, մինչև բոլոր երեխաները վերցրեցին իրենց հացերը եւ հեռացան զամբյուղից։ Նա մոտեցավ վերջինը, երբ նրան ամենափոքր հացը բաժին ընկավ։ Աղջիկը շնորհակալություն հայտնեց բարի մարդուն ու գնաց տուն։ Հաջորդ օրը երեխաները նույն կոպտության ձեռքից ձեռք էին խլում հացերը, իսկ աղջիկը սպասում էր եւ վերջում կրկին վերցրեց ամենափոքր հացը, որը մոտավորապես երկու անգամ ավելի փոքր էր նախորդ օրն իրեն հա-, բաժին հասած հացից։ Նա տուն գնաց ու հացը տվեց մայրիկին։ Երբ մայրը կտրատում էր հաց, կոծով գետնին ընկավ մի արծաթե մետաղադրամ։ Կինը վախեցավ։ Վերադարձու այդ դրամը, երևի այն պատահաբար է ընկել այստեղ։ Մյուս օր աղջիկը եկավ Զամբյուղի մոտ եւ ուզում էր վերադարձնել դրամը իրենց հաց բաժանող մարդուն, բայց վերջինս ասաց, որ ոչ մի սխալ չի եղել։ Ես այդ դրամը դրել էի ամենափոքր հացի մեջ եւ թխել, որպեսզի քեզ ապարքեվատեմ, ասաց նա։ Եվ ես ուզում եմ, որ դու հիշես, եթե գերադասում ես վերցնել ամնափոքրիկ կտորը եւ չես կռվում ամնամեծի համար, ավելի մեծ օրհնություն կստանաս, քան այն փողն է, որ ես դրել էի հացի մեջ։